باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھی جا رہی ہیں وہاں وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت خلوص ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم

আসসালামু আলাইকুম A few moments later. Thank you. A few moments later. बात कर रहा हूँ मेरी बात को न काट तू आंख काणी कर दू घना होगा मुक्केबाज तू इंग्लिश वाला फ्लो हिंदी में छाप दू शंडा